já bych vzal celou, celou to, až bude mít barel, tak to do toho nabalíme, ne? Dobře, no, tak já tam ty vody dávám teďka k sobě. Já jsem nevyzkoušela ten kyprky, nemám Tady máš ty čtyři stovky, ale. Tady máš ty čtyři stovky. Ty pse jeden. Dostal jsem ho. Já vlastně nevím, co jsem tím křížkem... Vrátě mě bouchu, prutem do hlavy. To je škoda, viď? ra vô không vô Proč brečíte, pane? Vy! Proč brečíte? Já si jak brek. Tady piškotky. Proč brek? Kvůli tomu, že jsi blbej. Řekni něco na závěr. Praskne ti čočka.